大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天呢，是来到第十八讲，是要对你说什么？我要做师傅。 我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。 原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。师傅，我想你立刻会想到什么？我想，可能就是想到，呃，就是叫你打拳武术的师傅吧。 但是按照今天来说呢，我们可以说师傅的这样的一个用词啊，它已经是比较广阔的意义了。通常这个师傅可以说是一个呃教导者、传递者或者是影响者啊，这个就是师傅啊啊，当然。 呃，还有一些专业也把它呃用在这个师傅啊这方面呢，好像德师师傅，还有美容师也可能呃有人称他为师傅啊呃，这个铁打师傅、按摩师傅啊这个呃等等啊，也就是在一些比较呃就是一些专业的领域啦。 些的技术的领域也用师傅了，哦，按我们呃重点就是说，这个师傅本身呢就是一个传递者或影响者。那按我们今天的这个经文，他说不要多人做师傅，这要强调是什么？强调你做这个师傅的时候，你要有考虑的起点。 在当时来说，这个师傅的原文呢，那应该就是是夫子的意思，也就是说，按当时来说，那些夫子可能就是一些文士、长老、呃领袖们，他们在这个教导的事上有份的。按今天来说呢，我们说这个。 呃，夫子呢，也应该就是直接讲，就是在教导的世上。那我们引用到教导的世上，来到教会，你立刻会想到什么？那最直接的，那就是牧者传道在讲台上的这个教导啊，然后主日学老师的教导、小组的教导，或者一些的特殊训练的教导。 这些，他们都是要将上帝的话语传递出去，并且还要影响人的这个生命。这个呢，按啊当时来说，啊就是这样的一个意义；按今天来说呢，也就是我们在教会里面，在这个呃讲话的这个侍奉上有份的人。 那我们呃，按这个经文来说，不要多人做师傅，那就是很奇怪嘛。那我们教会当然都是希望有更多的人啊被栽培成为门徒啊，当然有能去读神学做传道的啊，当然是呃很好。这样我们讲台信息就比较丰富，也更多人的轮替啊，就不会说呃不够讲员。 然后在这个主日学，特别就是儿童主日学这方面，哎呀，这是非常非常缺乏这些主日学的老师、校长哦，来在做这个呃讲圣经故事、做教导的工作。我们真的是很非常需要。但是经文为什么说不要多人做师傅呢？其实，那可能我们有几方面。 那第一方面呢，可能有一些人处于自己的骄傲，他吃基本上就是不够这个资格，没有这个资格，信主的年日不多啊，可能呃圣经的知识不够等等啊，但是因为他的骄傲，所以呢，他就很想有这样的一个身份地位来做这个所谓的。 啊，这个的呃呃教导的这个工作啊，因为他没有资格。第二呢，也可能就是说要提醒的，就是圣经里面所讲的，不要做多人师傅。当你做多人的师傅的事，因为你是传递者，你是影响者，但他就只有一些人在话语上。 过失，有一些人在话语上有过失，所以需要勒住自己的舌头。也就是做师傅的人，因为你是传递者，你是影响者，你是给别人一个榜样，然后呢，你在当中是教导别人的，所以你本身呢就需要有一个修养品德的生命来见证，所以。 如果你没有修养品德的见证，虽然你可能可以有资格做师傅，可以做教导的工作，但是，两哥要讲的是你不够格了啊。第三，也可能就是你可能啊，就是在这个教导的事上呢，啊，人家推荐你，给予你机会。 可能一两次你还行啊，但是你呃常常哦，特别是主日学老师每个星期或者呃一个月两次，或者你是讲员这些等等啊，你常常有这个机会啊，但是你常常有这个机会，你就需要认认真真、很严谨的来对待上帝的话语，对待你的这个讲道啊或教导的对象。 你需要认真的去做预备，而不是胡说八道、乱讲一通。这样的话，也就将错误的这个圣经教义、神学等等来传递给别人，那你就是误导他人了。所以不要啊做多人师傅，那你要知道。 你要做，你就要认认真真的去做。那第四的方面呢？那这个师傅呢，可能不一定是身份地位的这样的一个呃资格啊。这个师傅呢，其实可能就是讲，因为你用口来给意见，你用口去批评别人，那可能就是呃，通指在教会里面。 有一些人很想，就好像自己很懂得很多，他就好像是师傅这样，好像是老师这样。我懂得很多，批评这个，批评那个，搞到教会呢，有些时候呢分裂，搞到教会呢结党，搞到信徒之间不和，因为他就好像一个很懂得，啊，到处批评教会，批评人。 这也是啊不好的事情，所以在这里我们就真的要去提醒啊，因为在教会啊，讲做师傅、做教导、传递影响的人非常的重要，所以教会需要很认真的去筛选这样的一些人，就是他们在这个啊教导的事上呢，他们本身是要认真严谨的。 他们本身要有生命的见证，他们本身呢是要有这样的一个呃修养、品德等等啊。然后对这那些平信徒来说呢，不要啊做批评者啊，好像你是一个师傅这样到处批评，知道教会的争端带来不和和问题。 这是神对你说的话，我们一起祷告。天父上帝，我们在这个教会里面，有些时候呢，我们真的是必须啊，认真的看待教导的工作，因为教导的工作从口出来的话，它就会带来影响，影响到这个信徒的这个神学教育、生命和成长。 所以，我们教会需要认真的去看待这个教会的这个呃教导的师傅。我们也祈求主帮助这我们，让我们这除了认真之外，我们信徒呢也不要因为骄傲不够格而抢着要做师傅，甚至有一些人就是做了师傅，生命又没有见证，以及羞辱神你的。 是我们祈求主帮助我们，如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力；转发就是宣教。如果还没有订阅，请订阅支持。请写几个字来给予鼓励，在主里一起的交流。 啊，也为着马太牧场来祷告。